Mała demonstracja działania LEDa ze zintegrowanym sterownikiem WS2812B. Wszystko jest pędzone e, mikrokontrolerem Atmega 8 e, z wewnętrznym rezonatorem 8 MHz. Mamy do, dołączony do układu expander portów, przez który jest obsługiwany impulsator. Będę sobie klikał i powinny się zmieniać kolory. tej chwili jest zaprogramowana sekwencja tam 9 przejść. No, często widzimy, że LED się nie zaswieca. Jest to konsekwencją tego, że instrukcja nie została zrozumiana, co wynika z częstotliwości przebiegu tu mam taki debugger zrobiony na RS-ie. Do tego jest zapięty analizator stanów logicznych. Tak to wygląda.